Oh, ba, ba, ba, ba. O que os olhos veem não é o que importa, nem tudo que brilha é ouro. Tudo que eu quero será eterno. Num estalo de dedos, leve e rápido eu vou voar para o céu, alcançar. Daqui do alto vou poder olhar. Estalo de dedos, ratatatatatau, Num estalo de dedos. Bug, que bom. Agora é só esperar o Cat no ar. E vocês